Thank you. Herkese selam dostlarım. Benim İrcan ve bugün sizlerle birlikte sizlere çok güzel bir haber vereceğim arkadaşlar. Ee, ben yine çok güzel bir bilgisayar aldım kendime. Efsane bir bilgisayar aldım. Ee, gençler... <clears throat> Kanala yine devam edeceğiz. Şu an zaten edit programlarımı falan her şeyimi yükledim. Yine sizlerle çok güzel editler ve çok güzel videolar ile karşınıza çıkacağım. Ee, arkadaşlar ben şey paylaşmamaya karar verdim. Hile paylaşmamaya karar verdim. Çünkü ben hile paylaşınca fixlendikten sonra Gelip diyorlar ki lan mıp çalışmıyor hile niye paylaşıyorsun? Arkadaşlar hile fixlendikten sonra bir şey yapamam. Zaten videoları da fixlendi diye değiştirdim. Gördüyseniz. Ee, o yüzden artık yorumları cidden yazmayın abi yani. Gelip demeyin ee, kardeşim hile çalışmıyor sen neden çalışmayan hileyi paylaşıyorsun? Onlar fixlendi. Ee, yeni hileler paylaşır mıyım hiç bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar artık hileyle e, şey yapmamaya karar verdim. Oynamamaya karar verdim. Böyle devam edeceğiz. Bu arada o neydi lan? Ha. Ve bu arada jailbreak çok değişmiş. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Gameplay videoları çekeceğim ve bu gameplay videoları nasıl olacak? Ee, mesela diyelim ki bir oyunu güncelleme geldi ve ben o güncellemeyi sizlerle paylaşıp bir video çıkarmak istiyorum. Ve arada sırada editler yapacağım sizlere. Mesela böyle kesipli editler veya komik montaj gibi şeyler yapacağım sizlere. Ee, umarım arkadaşlar beğenirsiniz. Beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.